W tym roku życzymy sobie przede wszystkim, aby życie wokół nas stawało się normalne i kolorowe. Hey Jude, don't make it bad. Take a... Nie mam pracy, kradnę. Szara strefa gospodarki, pracuję na czarno. Remember to let her Polska w Unii Europejskiej.